Ukiangalia kwenye takwimu, mwaka mmoja kiwanda kinatakiwa kizalishe lita milioni sita mwaka mmoja. Kwa miaka mitano ni milioni sita mara tano ni milioni thalathini, lakini tangu kiwanda kimeanzishwa wamenunua hapa lita laki nne. Ndio mimi mara pengine nimesema asokuja kununua dawa hapa ili tukapulize. Na ninaposema asiyekuja hapa, wale wako kwenye dhamana ya serikali, asiyokuja kununua dawa hapa, ukiacha atakuwa muhuni, huyo ni sawa na muuaji kabisa, kwa sababu dawa iko hapa. Ziko dawa sokoni za kikemikali, sio rafiki kwa mazingira, sio rafiki kwa afya zetu. Hii iko hapa, rafiki kwa mazingira, rafiki kwa ekolojia. Unaweza kuweka hata kwenye maji ya kunywa, unaweza kuweka kwenye maji yale yaliyotuama yasiyo safi. Aina zote mbili zipo, bado watu hawaji kununua Juzi kwenye maadhimisho ya malaria na kupambana nayo imeongezeka kutoka saba nukta tatu mpaka nane nukta moja. Hilo halikubaliki. Hebu nihurumieni wenzenu naenda Cuba kuwaomba mambo mengine mazuri, ndio maelekezo niliyopewa. Yako mambo tunakwenda kuwaambia wa Cuba tushirikiane zaidi ya haya tumeyafanya. Hivi uhalali wa kwenda kuomba na upata wapi kama hiki tumefanya pamoja? Ni kama tumekiteleke, tumekitelekeza. Rai yangu bunge linaendelea, rai yangu maana sasa nami niko serikalini, lakini hapa nauzungumzia uhusiano wa Tanzania na Cuba. Bajeti ya serikali inaandaliwa sasa hivi. Mimi nawaombea kwa Mungu viongozi wetu awape hekima, busara wanapokamilisha bajeti ya serikali mwaka unaoanza unaokuja wa fedha 2023 2024 kama tuna uthamini huu uhusiano na mambo makubwa kama haya, viwanda vitatu duniani, kimoja Cuba, kimoja Japani, kimoja Tanzania, itengwe fedha na watu wafike kiwandani hapa. Viongozi wamekwisha elekeza ngazi ya rais, ngazi ya waziri mkuu wafike hapa kiwandani wanunue dawa wakapulize watu wetu waondokane na hukumu ya kifo inayotokana na malaria. Tukifanya hivyo tutaokoa fedha nyingi ili malaria iondoke kutoka. Umeambiwa kabla hatujapata uhuru, bajeti ya kila mwaka ya msaada wa malaria ni milioni hamsini dola lakini hazitumiki kuja kununua dawa. Kwa nini? Wako wengine wananongwa zao kwamba pesa zao haziwezi kwenda kwenye kitu kina uhusiano na Cuba. Sasa kipi jema? Hawa wa Cuba wanataka malaria iondoke kwetu, lakini kuna watu wanataka vitu visiende kwa Wacuba, maana si malaria iendelee kubaki hapa. Basi tutumie pesa ya serikali. Nawaomba sana waheshimiwa wabunge, nawaomba sana waheshimiwa wabunge serikali ielekeze, mtu elekeze, maana na sisi tuko serikalini huku, pesa itengwe na maelekezo ya kibajeti yatolewe, na mimi nitakuwa nafuatilia, kwa sababu katika mojawapo ya matokeo natakiwa kuzalisha kama mwakilishi wa nchi kule Cuba, ni kwamba kiwanda hiki kinafanya kazi inavyostahili. Najua kuna ushindani huko sokoni na watu wengi watatamani kiwanda hiki kisifanye kazi. Ni hujuma, hujuma, kwa sababu wanajua malaria itakuwa historia, bidhaa hii ikipelekwa nchi nzima. Sasa nimesikia baadhi ya viongozi, na mnisamehe kwa kusema hivi, wanasema ah, kiwanda kifanye biashara biashara kwenye kuondoa malaria haiwezekani. Wameshafanya biashara, hata sasa malaria ipo. Hili ni jukumu la serikali na taasisi zake kwenda kutumia bidhaa hii kuondoa malaria mara moja na mwisho kabisa. Ukisema hapa twende tukauze tuka, tuka huko sokoni, tutahujumiwa hapa ndugu zangu watakwenda watatengeneza madumu haya, watatengeneza feki, itapelekwa kuuzwa. Hii haitafanya kazi, wananchi watasema haifanyi kazi. Ni muhimu serikali yenyewe, na ndio maana tumekuja hapa, na mimi natoa rai na ninaisema iko kujiamini, kwa sababu kauli ya rais iko bayana, kauli ya waziri mkuu iko bayana. Sasa nani huyo mwingine hafiki hapa? Na mimi nitakuwa Cuba kila baada ya miezi miwili nitakuwa naandika hadharani, mkoa huu hawajaja kununua, hawa wanatosha kabisa kutamkwa wauaji, na mkoa huu hawajaja kununua, hawa wana kabisa wanapaswa kutamkwa wauaji. We, wewe nani usije kuchukua hapa wakati umekubaliana? Viongozi wametoa maelekezo. Sasa najua kuna wengine wanauza dawa huko na nini, labda viandalua hivi, wana nguvu sana, lakini hawana nguvu kuliko kulinda uhai wa watu wetu wa Tanzania. Na ninyi wanahabari, tunawaomba mkatusaidie kulifikisha hili. Rai yangu nyingine ingekuwa katika bajeti inayokuja iwe ya kutosha, ili tuanze kupuliza mapema ikifika mwaka 2025 target ile ile, shabaha ile ile iliwekwa, tukaitimize ndani ya miaka hii miwili iliyobaki. Inawezekana. Hebu tuwaonee huruma viongozi wetu. Sijui mnataka mzee Kikwete ajisikieje, aliyeleta kiwanda hapa kimekamilika, kimetelekezwa. Mnataka rais wetu ajisikieje? Sasa amekuwa akitoa uongozi kila pahala watu wanataka kuja kujifunza hapa, kiwanda kipo, hatupulizi. Mnataka mheshimiwa waziri mkuu ajionaje? Katoa maelekezo halafu watu hawaji, basi sisi tutawashtaki. Nawaambia tutawashtaki hadharani, tutawashtaki kwa Mungu na tutawashtaki kwa rais na tutawashtaki kwa wananchi pia. Mkiwaona mjue wauaji hao hao hao, wauaji hao wanapita. Hili si jambo la mzaha. Kuna mikoa hapa inaongoza kwa maambukizi ya, ya, ya malaria. Kuna viongozi kule Mtwara asilimia ishirini. Nasubiri hapa ikifika mwezi wa nane, mi nitakuulize nitakuulizeni hapa, mkurugenzi nitakuuliza, kiwandani nitakuuliza, Mtwara wamekuja kununua dawa au hawajaja? Na halmashauri zao hawajaja, mashtaka ni vile vile kwa Mungu hadharani, na nitapeleka kwa Mheshimiwa Rais kote ili mjue wale viongozi kule wanakula kodi za wananchi na hawasimamii maslahi ya kweli ya wananchi. Hilo halikubaliki. Ubalozi wangu si wa maana kama hapa kiwanda hiki hamjaja kununua dawa. Tabora maambukizi asilimia ishirini na tatu. Hawa wanataka nini tena? Kagera asilimia kumi na nane maambukizi, mkoa wa Mara asilimia kumi na tano maambukizi mkoa wa Geita asilimia kumi na tatu maambukizi, mkoa wa Kigoma asilimia kumi na tatu maambukizi. Hawa wasipokuja kununua dawa sema wewe Polepole unaongea kama nani? Naongea kama mwakilishi wa Tanzania Cuba, ndio tumejenga kiwanda hiki kwa pamoja, na hii ni sehemu ya malengo na matokeo. Mimi nitapimwa kwamba tumekamilisha, na mimi sitaki wakaniharibie kazi yangu hapa. Nimekuwa balozi Cuba huko alafu kiwanda akifanyi kazi, watauliza kwani balozi alikuwa nani kipindi hicho? Wasema ah, alikuwa Polepole. Hapa tutabanana ndugu zangu, hapa hapa tutabanana, hapa mtanunua dawa tu, na nimeshauri kiwanda kwamba msiende kufanya commercialization kwa sababu huo ni mtego. Watakuja watu watanunua dawa yote, alafu itapotea sokoni. Haya mambo ya kihuni yapo na ninasema with experience. Nimekuwepo kwenye serikali nafahamu, nimekuwa bungeni nafahamu, nimekuwa mawilayani nafahamu. Kipo kipindi hapa sukari ilipotea, sio kwamba haipo, uhuni kwa. Kama kuna watu wanajua malaria inakwenda kuondoka na miradi yao itakwisha, watatuhujumu. ndio maana ni lazima serikali kwanza ishike jukumu hili kwa asilimia mia moja mpaka labda zaidi ya asilimia arobaini imefika, ndio tutaruhusu watu wengine wakanunue. Walikuja Malawi nikiwa balozi kule, nawauliza uko nyumbani vipi, mshapuliza mmemaliza? a e i o u. Kasema ah, muende mkipuliza ndo nitawatafutia soko Malawi hapo. Eh, nafikiri imefika Mheshimiwa Rais, sasa nimekuwa naenda Cuba. Hapa mtanunua mpende msipende.